啊，这期教你的是双手组合逻辑，两只手啊，实际就是左加右怎么做？建议是九十度打拳一样，直拳、摆拳九十度啊。新手来讲打摆拳、摆拳，对方容易一个直拳，摆拳摆的嘣，或者往前这样嘣，有可能我就完蛋了。所以说我建议哈，就新手玩打追九十度的肘法，比如左手往上挑嘣，右手横着打嘣，因为这样的话呢，稍微的更安全一些。下。下 收看，再见。